大家好，我是汤汤，数据点阵一点数据经济。我们今天来聊聊数字永生。在此之前，我们先说一个八卦。在二零一四年七月，Reddit 点 com 的 Sleep 版面上，一个叫 Nathan 的人发布了一个帖子，题目是“我死去的前女友一直在脸书上给我发消息，我不知道该怎么办”。有图有真相。Reddit 点 com 大家都知道是美国一个访问量很大的。 八卦网站，这个帖子目前已经被封存，不能再发表评论。这个 Nathan 口中的死去的前女友是他交往了五年的女朋友 Emily。Emily 在二零一二年八月的一次交通事故中去世了。Nathan 说，Emily 是一个勇敢向上、充满活力的女孩，尽管不十分完美，甚至有时候还口是心非。处理完 Emily 的身后事，Nathan 保留了 Emily 在脸书上的社交账号。 密码由他和艾米的母亲苏珊一起来管理。在二零一三年九月，艾米丽死后的第十三个月，她的账号突然有了反应，向 Nathan 连续发了好几个 Hello。起初，Nathan 以为这可能是艾米的母亲苏珊上错了社交账号造成的。他询问了苏珊，苏珊却说自艾米 y 走后，再也没有登录过任何社交媒体。 Nathan 开始怀疑是否是 Amy 生前一些懂电脑、会玩科技的朋友的恶作剧，就不再理会了。而 Amy 的账号从2014年十二月份开始，就有了一系列的频繁移动，比如对 Nathan 发布的一些照片进行标记。这种标记能创建一个指向自己个人资料的链接，并通知被标记人。具体来说，假如你标记了某张。 照片中的某个人，任何人都可以单击这个标记，并转到你的个人资料，而你的状态更新也会显示在这个人的时间轴上。于是，Nathan 收到了很多此类通知。当然，Nathan 和 Amy 的共同的好友也收到了。于是，很多人认为 Nathan 在失去了女友之后变得错乱了。有些人还甚至把他拉黑了。Nathan 也尝试过几次更改密码，都无济于事。 此时，Nathan 还坚信这是黑客行为。二零一四年三月，Nathan 主动给 Amy 的账户发消息，问你为什么要这么做。十天后，Nathan 收到了一个回复，回复的内容是“肉桂香味的蜡烛”。这句话曾经出现在二零一二年两人的聊天记录里。此外，Nathan 发现收到的来自 Amy 账户的消息，基本上都是以前的聊天记录中出现过的。 Nathan 联系了脸书的客服，查阅了 Emily 账户近期的登录记录，而查阅结果让 Nathan 感到害怕。这个账号自 Emily 死后登录地点显示的全部都是在 Nathan 家、Nathan 的办公室以及 Emily 的母亲 Susan 的家里。在2014年5月8日收到的消息里，Nathan 发现有一个从未出现过的词儿——“冰冻 ”（frozen）。 总之，Nathan 在帖子里表示了各种崩溃、生气、整夜睡不着等等。然后，Nathan 的火帖子就火了，奇怪的是人却消失了。后来有朋友找到了一则2012年8月7日的澳大利亚新闻，这篇新闻提及了一场车祸，而死亡名单里并没有一个叫 Amy 的人，却有一个叫 Nathan 的人，这是一个令人毛骨悚然的。 都市传说，不过至少说明了一个事实：互联网用户在去世后会留下大量的在线数据，这些通常被称为数字遗骸。一项研究指出，脸书即便是自二零一八年起不再有新用户，那么至少有十四亿用户将在二一零零年之前过世。若仍以目前的速度继续扩大用户规模，这个数字将超过四十九亿。 一个脸书用户死亡后，其账户会怎么样呢？二零一五年，脸书在一份新闻稿中宣称，用户可以命令旧联系人 （legacy contact） 来负责管理死后的账户，保留或者删除账户。尽管有建议成因谨慎对待这些数字遗骸，但不可否认，其越来越有吸引力。 设想你若有个密友，经常文字聊天，有一天他突然死了，你缅怀，你哭泣，你参加他们的葬礼，然后你决定拿起手机，就像过去一样向他发送短消息。你输入“我想你”，屏幕底边。底部出现一个小的响应气泡，回复说“我也想你”，你就开始回复短消息，就像他们从未离开过那样。 利用数据科技重现死者是当前数据科学家正在努力的一个方向。研究人员预测，与逝者进行数字互动很有可能在十年内成为主流。当我们开始探索这种能力，将不可避免让人们重新陷入亲友死亡时的悲痛过程。不过，这是也是一个机会，一个得以数字永生的机会。 综合使用逝者生前的影像资料、社交关系、信息文本等数据来训练人工智能，模拟出和本人高度相似的语言表达、声音、笑貌，甚至行为举止。那么，你愿意与逝去的亲朋好友在赛博空间里重新相遇吗？又是否愿意以这种形式来延续自己的生命呢？那么，这期节目就这样啦，我们下次再见，拜拜。